一天了会永远没换来多少叹息一瞬间忘记天空会放晴因为情绪早就变得麻痹曾经盲目找不到自己还是用自己的方式改变 我来自澳门，我是来自中国，我来自香港，我来自台湾。我参加了这次 DFC 活动之后，我觉得我会感受到团体活动是非常快乐的。觉得那些小孩真的是挺有创意的，因为对于一些大人都无法想象到的事情，他们却能够。 做得很好，然后还分享给我们，所以我觉得挺开心的。很高兴今次可以参加 DSC 的活动，呃，我很荣幸可以来到台湾，跟中国、呃，香港还有台湾的小朋友做交流。这次的。 活动中呢，我们学到了很多的东西哦，包括很多一点我们平常缺少的东西，还有一点勇气，还有一点开心欢悦的一点特色嘛。可以认识到呃不同地方的人，然后一起分享他们的故事，然后还能听到嘉宾的分享，呃令到我很鼓鼓舞，然后能在之后的路上。 继续发挥自己的创意。汇报的同学都很棒，所以呃，希望 DFC 能够越做越好。大家都可以勇于去尝试，去改变这个世界。我们要相信自己，不要说自己是无能，是什么都没可能。我们要自己去创造，自己去改变世界。就不管怎样，只要你愿意，只要你努力，都能做得最做得最好。不要因为。 别人的否定而放弃了自己的目标和梦想，在日常生活当中，一些很小很小的动作都会使我们这个社会会有很大的改变。They are my superheroes. Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. 我做得到。我做得到。